भरा मेरा दिल लुटी गहने लेगा तेरा थोड़ी अड़ा दिल कला तेरा तेरी रानी कोई ना तू है मेरा रहा जंदे तू है मंद फीलिंगा दे भरा मेरा दिल लुटी गहने लेगा तेरा थोड़ी अड़ा दिल कला तेरा यार मेरी रानी कोई ना तू है मेरा रहा जंदे तू है मंद धड़कन मेरी तो है जिंदगानी रूहा मेरी ਰੂਹ ਕੀ دیਵਾਨੀ ਐ ਹੋਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹਟਦੀ ਤਾਣ ਲੈਵਾ ਤੇਰੀ ਆਖਿਆ ਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਐ